Գավ լիցի, որ ես բարձենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Գաղադացիս 6:14 Խաչը հոգևոր զենք է եւ չպտածող սուր։ Խաչը դժողքի ավերողն է եւ քերիալների ազատողը։ Խաչը նահատակների գուրությունն է եւ հավատացյալների զորությունը։ Փարի դոնական գիրագի եմ մաղթում բոլորիս։ Այսօր մեր եկեղեցին դոնում է խաչին նվիրված 4 դոներից առաջինը երևում են Սուրբ խաչի, իսկ Սուրբ խաչին նվիրված հաջորդ տոներն են խաչ վերացը, վարակա Սուրբ խաչը, եւ քյութ խաչը։ Շնորհավորում եմ համայն հայությանը խաչի երևման լուսավոր դոնի արդիվ։ Թող մեր դիրոջ Սուրբ խաչի զորությամբ մենք էլ վերագանքնենք մեր ընկած վիճակից եւ նրա հայրական նախախնամությամբ թող Սուրբ խաչը լուսավորի մեր խավար միտքը, քանի որ լույս է խավարի մեջ ամուր վահան լինի մեր ասկի անսասան հավատի համար։ Ամուր բահաբան լինի մեր Սուրբ Եկեղեցու անսասանության համար։ Խաղաղության համար լինի մեր զինվորների գլխավերևում։ Հույս լինի անհույսների համար։ Զորավոր թեղ լինի հիվանդների համար։ Մխիթարություն լինի սքավորների համար թողություն լինի ավաշխարողների համար։ Ճանաբար եւ ճշմարտություն լինի մոլորվածների համար։ Բոլորս անխդիր մեր բարանոցին խաչ ենք գրում, բաստելով մեր քրիստոնյա լինելը կամ որովհետև դա մեր գնունքի խաչն է, ինչպես ասում ենք բոլորս։ Բոլորիս դներում անպայման խաչ կա գախված խաչագնքվում ենք շատ հաջող, խոնարհվում եւ համբուրում ենք խաչը։ Եթե ինչ որ բան ենք ուզում նկարել, մեծ մասամբ խաչ ենք նկարում, դա աստվածային մի շնոր է, որ մենք հadouk հարկանք ու ներքին երկու ունենք խաչի նկատմամբ։ Բայց երբևէ խտրությամբ չենք մտածել, թե ինչ խորուրդ ունի մեր ցանկում խաչը։ Եթե մարդկանց հարցնենք խաչի խորհրդի մասին, դարբեր պատասխան կստանանք, որովհետև ամենքը յուրովի է ընդունում իր խաչը։ Ինչ շատ զարմացրել եւ հիացրել դեր Արմեն Կահանամելկոնյանի մեկնաբանությունը խաչի դոներից մեկի ժամանակ խոսված քարոզում։ Նա երեք կարևոր գետ նշեց, որ մենք քրիստոնյաներս Բարդավոր ենք չմորանալ, եթե այդ խաչի գրողներն ենք։ 1. Խոնարություն, ինչպես որ մեր դերը խոնարապար խաչը բարձրացավ։ 2. Փրկություն, որը խաչի միջոցով դեղի ունեցավ։ 3. Պազգադարած հրավեր դեպի ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի խոցված կողից փխած ճուրը եւ արյունը դարձավ մեզ համար խորհին խորհուրդը, ճուրը մգրդության, արյունը սուրբ հաղորդության։ Իմաստություն խնդրենք մեր Տիրոջից հասկանալու համար սուրբ մասունքների մոդենալու խորհուրդը։ Ձովիկ Տավտյան։ Շնորհակալություն բաժանորդակրվելու մեր YouTube-յան կանալին սեղմելով լինքը ներքև